Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir une technique permettant de rendre toujours visible des totaux, quel que soit le nombre de lignes concernées. La position courante pour le total est en dessous des lignes. On peut prévoir une ligne vide pour l'insertion de nouvelles données. De cette manière, la référence s'adapte automatiquement. Il est également fréquent de positionner la ligne de total en haut du tableau de manière à la garder visible, quel que soit le nombre de lignes. Déplaçons la ligne. Et ensuite, pour garder visible les titres, nous pouvons utiliser la commande fixée, soit par le menu, ou plus directement par la barre de La recommandation sera valable quelle que soit la formule, mais prenez garde ici à ce que la formule s'applique à toute la plage, notamment suite aux insertions de lignes. Nous pouvons prévoir un grand nombre de lignes, il y a possibilité, mais nous ne sommes pas à l'abri de dépasser dans le futur ce nombre. Il serait donc pratique de demander plutôt le total de la colonne. Par exemple, de cette manière, en cliquant et en validant. Nous constatons que ceci génère une erreur 522. L'aide nous permet de trouver qu'il s'agit d'une référence circulaire la formule réfère directement ou indirectement à elle-même. En effet, la cellule est dans la colonne calculée. Le truc est de remplacer la fonction somme par la fonction sous-total. La fonction sous-total s'ignore elle-même dans le calcul sur la colonne. Le premier argument est un nombre qui indique la fonction à appliquer, pour la somme ce sera 9, et le deuxième argument, la plage. Nous pouvons donc faire égal sous total, le chiffre 9 qui indique la somme, point virgule pour le deuxième argument, et là nous cliquons simplement sur l'entête de colonne de manière à récupérer la plage complète, et nous pouvons constater qu'après validation, les nombres sont remplacés par la syntaxe colonne.